Nam, habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa TIFF TV. Ifuatayo ni taarifa yetu ya habari, msomaji Fatia Haji na kwanza ni muktasari wake. Wazazi na walezi wametakiwa kutoavisha watoto wao vitu vya thamani katika kipindi cha sikukuu. Waislamu wenye uwezo wametakiwa kuchinja katika sikukuu ya Idil Haji. Habari kamili. Wazazi na walezi wametakiwa kuacha tabia kuwavesha watoto wao vitu vyenye thamani na mapambo ya kuvutia kwa kipindi hiki cha sikukuu ili kuwakinga na vitendo vya udhalilishaji. Mwandishi wetu anatujuza zaidi. Wito huo umetolewa na Koblo Rahma Ali Salum ambaye pia ni mratibu wa dawati la jinsia, wazee, wanawake na watoto. Amesema kuwa wazazi na walezi kuacha tabia ya kuwavesha watoto wao vitu vyenye samani na mapambo ya kuvutia, jambo ambalo ni kichocheo kikubwa kwa watoto hao kufanyiwa vitendo vya udhalilishaji. Kipindi hicho cha sikukuu, kuwa tahadhari na watoto kwa sababu sasa mtoto atavishwa nguo kaoshi, yaani ya kumvutia kijana ambaye ikamshawishi kufanyiwa kile kitendo cha udhalilishaji. Kwa niombe jamii tu watoto wavishwe nguo za heshima, wasipambwe limit. Yaani kwanza mtoto mdogo anataka nini kupambwa? Wasiachiwe peke yao kama kijana wa miaka 16 17 atapewa watoto sita aende nao sikukuuni, anashinda kuwadhibiti, akajua nini kwa usalama wale watoto. Kwa namna moja akapotea, au namna ya pili akafanywa udhalilishaji. Kwa hiyo jamii iwe macho, isiachie wa, yani wasiachie watoto wakachwa huru sana, pia wadhibiti muda wa kurudi watoto wao. Hata hivyo, amesisitiza jamii kuripoti vitendo vya udhalilishaji pindi tu tukio hilo linapotokea na kuacha umuhali wa kuripoti vitendo hivyo, jambo ambalo litasaidia kwa wanaoshughulikia kesi hizo. Pale pale akafikishwa kituoni, kituoni anapoapi F3 akifikishwa hospitali, daktari kule anakusanya ushahidi wake ambavyo kuna jasho, nywele na vitu ambavyo majimaji ambayo yaliyopatikana katika mwingilio yale yanakusanywa, baadaye yanarudi mpelelezi anaenda chukua yale kwa daktari, anapeleka kwa mkemia, mkemia anathibitisha, akishafanya ni uchunguzi wake, anakwambia asilimia tisini na tisa ni huyu mhusika. Kwa hiyo inakuelekea ile dauti popote utakapokwenda nayo. Wakati huo huo, amezitaka familia zilizotendewa vitendo vya udhalilishaji na watu wa ndani ya familia yao kuacha uoga na kujiamini ili kupatiwa haki kwa aliyetendewa kitendo hicho. Hayo ni maneno tu, tusubiri vitendo. Kona wengi wanasimama msimamo ule ule kesi inafika mahakamani inapata hatia baadaye. Sasa ukisha, akisha, akishafungwa wale ndo wanajua ule udhaifu, kwa sababu yule akishafungwa tayari wengine wanaanza kuchomoka. Na mimi alinifanyia hivi hivyo, kumbe ah, kumbe kweli alikuwa akifanyia hivi, bora alivyofungwa. Sasa wanaanza kuungana na yule yule walomuona mbaya mwanzo. Lakini sasa ukiwa na hofu, mimi naomba jamii siwe na hofu, wale siwe na uoga kwa kwamba atatengwa, kwa sababu kama kutengwa, angeanza yule mfanyaji kutengwa kuliko huyu walokujafanyiwa. Nikiripoti Zulfa Silima, TFTV. Asante sana kwa taarifa hiyo. Shirika la umeme Zanzibar ZECO limepanga kukabiliana na hitilafu itakayojitokeza katika kipindi hiki cha sikukuu. Siti Ali anatujuza zaidi. Kauli hiyo imetolewa na afisa masoko kutoka shirika la umeme Zanzibar ZECO wakati akizungumza na TIF TV. Amesema kuwa kwa kipindi hichi cha sikukuu shirika hilo limejipanga kukabiliana na changamoto mbalimbali zitakazojitokeza ikiwemo umeme mdogo na badala yake kuzitatua changamoto hizo. Suala la kuzimika umeme hususan kipindi cha sikukuu, matumizi yanakuwa makubwa, kwa hiyo yanasababisha kwamba kiwango cha umeme kutumika kingi zaidi na ndio maana kuna baadhi ya maeneo huwa tunajaribu kuweka mafundi wetu wa dharura, ili kitokezea kwamba huku na tatizo, tuwasaidie katika mazingira gani, ili kuhakikisha kwamba yale masuala yao ambayo wameandaa yanakuwa yanakwenda vizuri. Hata hivyo, ametoa wito kwa jamii kuacha tabia ya kuchukua mafundi wa mitaani ambao hawatambuliki, hali ambayo hupelekea uharibifu katika miundombinu ya umeme, kwamba wananchi wengi wamekuwa waki wanapokuwa na shida au matatizo wamekuwa wakitoa taarifa tu mitaani huko, pengine kamkuta fundi anampa taarifa. Utaratibu ni kwamba mtu yoyote anatakiwa kupiga simu shirika la umeme namba 87 78 79 namba ya huduma kwa wateja, na namba hiyo inafanya kazi masaa 24 kwa mwananchi yoyote akiwa na tatizo linalohusiana na masuala ya umeme au kuweza kufahamu masuala yote yanayohusiana na umeme, basi aweze kupiga hiyo simu. Wakati huo huo, ameelezea sababu zinazopelekea kupungua kwa umeme ikiwemo matumizi makubwa ya umeme. Hata hivyo, nadhani kwa kipindi hichi ambacho tunacho, kipindi hichi haitatokezea hizo kesi za kwamba pengine umeme baadhi ya maeneo utakuwa kwa sababu maeneo yale mengi tumejaribu kuyafanyia kazi kwa kufunga baadhi ya transformer kubadilisha, kwa kuna ndogo tumeweka kubwa, lakini kuna wengine tumefanya utaratibu wa kuwajengia laini ambayo imewawezesha wananchi kuweza kupata umeme wa uhakika. City Ali, TV TV. Asante City Ali kwa taarifa yako hiyo. Kaimu kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo ndugu Ismail Jusa amefanya mkutano na waandishi wa habari wenye lengo la kutekeleza wajibu wa katiba Zanzibar ili kuweza kufuata sheria ya nchi. Mwandishi wetu anatujuza zaidi. Ameyasema hayo huko Vuga ndani ya ofisi ya chama hicho. Amesema kuwa madhumuni ya mkutano huo ni kutekeleza wajibu uliobebeshwa na katiba ya Zanzibar, ambazo ibara hizo zimesisitiza kwamba ni vyema kuheshimu sheria, haki za binadamu, usawa na amani, haki na uadilifu, ili kupata faida na manufaa makubwa katika taifa. Madhumuni ya kuitisha mkutano huu na waandishi wa habari ni kutekeleza wajibu tuliobebeshwa na katiba ya Zanzibar Tumezitaja na kuzinukuu ibara ya tano, ibara ya tisa, ibara ya kumi na ibara ya ishirini na tatu za katiba ya Zanzibar. Katika ibara hizo tumesisitizwa kwamba Zanzibar inapaswa kuheshimu utawala wa sheria, haki za binadamu, usawa, amani, haki na uadilifu. Tumesisitizwa kwamba mamlaka ya kuendesha nchi ni ya wananchi wenyewe ambapo nguvu na uwezo wote wa serikali kufuatana na katiba utatoka kwa wananchi wenyewe, na ndio maana tuna haki ya kuhoji. Tumesisitizwa katika ibara hizo kwamba tuna wajibu wa kuhakikisha tunasimamia uhuru, mamlaka, ardhi, umoja, mali asili mali ya nchi na mali yote inayomilikiwa kwa pamoja na wananchi, na pia kupiga vita aina zote za uharibifu na ubadhirifu na kuendesha uchumi wa Zanzibar kwa makini kama watu ambao ndio waamuzi wa hali ya baadaye ya taifa letu. Hili ni muhimu sana watu. Unajua tuna tatizo nchi wa katiba tunaichukulia kawaida tu, hata hatuisomi. Tumebebeshwa dhamana tuliyopo hii waamuzi wa hali ya baadaye, kwamba sisi ni dhamana, ni amana tumebeba kwa niaba ya vizazi vinavyokuja. Kwa hivyo kama hatusimamii hilo, tunavuruga hatima ya nchi yetu. Hayo ni matakwa ya katiba ya Zanzibar inataka tusimamie, na kwa namna ya pekee katika katiba vifungu vilivyotaja, tumesisitizwa kwamba vyeo vyote vya madaraka ni dhamana na vipo kwa faida na manufaa ya umma, na kwamba wale wote walio na madaraka watawajibika ama moja kwa moja kwa umma au kupitia vyombo vya uwakilishi. Aidha, amesema kuwa ni vyema kutambua wajibu uliobebeshwa katika katiba hiyo ambayo ndiyo mwongozo mkuu wa uongozi na uendeshaji wa nchi ili kuweza kuelewana katika uwajibikaji. Tunafanya hivi kwa kutambua wajibu tuliobebeshwa na katiba ya Zanzibar ambayo ndiyo mwongozo mkuu wa uongozi na uendeshaji wa nchi. Wajibu huo kwa upande wa wananchi ni kuhoji na kusimamia uwajibikaji kutoka kwa walio kwenye mamlaka, na kwa walio kwenye mamlaka ni kutoa majibu na kuwajibika kwa wananchi ili tuweze kuelewana. Nikiripoti Huzaimat Makame, TFTV. Asante kwa taarifa yako hiyo. Taasisi ya Ishra Charitable Organization wamewataka Waislamu kuendeleza kuchinja ikifika kila Idil Haji ili kudumisha mila na desturi ya dini za Kiislamu. Hasanat Hassan anatujuza zaidi. Akizungumza na Tifu TV, mwenyekiti wa taasisi ya Inshra Charitable Organization huko Azania, ndugu Abdurrahmani Kesi amesema kuwa lengo la uchinjaji huo ni kuendeleza na kutimiza wajibu wa kuchinja ifikapo kila sikukuu ya Idil Haji, jambo ambalo hupelekea kukuza dini ya Kiislamu. Lengo ni kwa kuendeleza, kwa hiyo tupo kwa ajili ya kuendeleza, kufanya kama ni wajibu hilo ndio lengo sahihi la uchinjaji ambao bado unaendelea. Aidha, mwanzilishi wa taasisi hiyo ndugu Kauthar Kojada ameelezea changamoto wanazokutana nazo wakati wa utoaji wa sadaka hizo, ikiwemo watu wengi kukosa mahitaji maalumu, jambo ambalo hupelekea kurudisha nyuma juhudi zao. So the challenges that we are facing in Zanzibar is uh, actually that there are many people in need and uh, the help that we provide is actually little compared to the people that uh, we have. So this is one of the biggest challenge that we have. Naye Mfaume Khamis Hamisi ambaye ni mwenyekiti wa Salim Turki Foundation iliyoko Zanzibar ameelezea juu ya mashirikiano yao na taasisi ya Inshira ni kwa ajili ya kutoa sadaka kwa wananchi hususan kwa watoto mayatima. Sisi na Inshira Foundation tumehusiana katika swala zima la kuchinja na kuweza kuwagawia wananchi sadaka, na sisi sana tuna bezi kutokana wale wananchi ambao tunawasaidia moja kwa moja, hasa katika wale ambao tunalea watoto wao mayatima na wale katika mazingira magumu. Sambamba na hayo, mgeni kutoka UK ndugu Arwan Saidi amesema kuwa amefurahishwa kuja Zanzibar na kuweza kufika katika maeneo hayo. I liked it. I've loved it here. Um, we went like Arusha, we went Serengeti, we went Zanzibar. Um, so it's been really nice. I've loved my time here. And we, yeah. <laughs> Nikiripoti Hasana Hassan, TV. Jumuiya ya Mwembe Tanga Community imeanzisha al Adha kwa kufanya maulidi ya kumsalia Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katika uwanja wa Mapembeani ikiwa na lengo la kuweka jamii pamoja. Abdul Hamid Mjawir anatujuza zaidi. Hayo ameeleza Bwana Alhaji Muhamedi Mzembaba wakati akizungumza na jamii waliofika katika maulidi hayo. na kitu tanabahi na amali zetu tunazozifanya hizi zinapokwenda kwa Mwenyezi Mungu zinapitia sehemu tofauti, milango tofauti mbinguni. na malaika ambao wanazuia amali ambayo inaria ndani yake, haipiti. Amali ambayo ina hutubu haipiti, mrejesha mwenyewe. Amali ambayo ina hasadi ndani, moyo una hasadi, mrejesha mwenyewe. Tahadhari. Mungu anataka amali safi na moyo msafi. Safishe nyoyo zetu ili tuwe watu. Hatuwezi kuwa wasafi katika midomo au macho, uso, moyo kauna huna utu. Naomba muhimu, Mwenyezi Mungu anaangalia moyo na amali zetu. Naye mbunge wa jimbo la Malindi ameiahidi jumuiya hiyo kuiunga mkono na kuiwezesha jumuiya hiyo kutimiza malengo aliyojiwekea pamoja na kuwashauri wazee kuwa bega kwa bega na vijana wa Mwembetanga ili kuleta maendeleo katika jamii hiyo. Mwembetanga kwa maana yale yaliyozungumzwa hapa, mawaidha mbalimbali yaliyotolewa hapa, kwa kweli ni jambo ambalo linatakiwa kupigwa mfano na kule kuendelezwa kwa nguvu zote, kwa sababu kama unavyojua, kwa kipindi cha Idi mara nyingi sana vijana wetu wanapotoka wengi sana wanaenda kwenye sehemu ambazo za hanasa, nyingine sehemu ambazo zinapotosha kabisa kwenye maisha yao. Lakini kikiwa kunaandaliwa kila mwaka jambo hili kwenye kipindi cha Eid, basi kwa kweli ni jambo ambalo linafaa kuungwa mkono na kwa nguvu zote. Lakini pia ningependa kuchukua fursa hii kuishukuru Mombe Tanga community kwa malengo yao ambayo wameyataja hapa ni malengo ni mazuri ambayo moja kwa moja yanaenda kuwasaidia jamii inayozunguka hapa, na sisi kama wa, watumishi wao, maana sisi wabunge, wawakilishi na madiwani ni watumishi wa wananchi. Sisi tunasema tutawaunga mkono kwa kadri ya uwezo wetu tutakaojaliwa, kwa yale malengo ambayo waliyataja. Kwa kweli ni malengo ambayo moja kwa moja yanaenda kusaidia sio jamii peke yake ya Mwembe Tanga, lakini pia kwa jimbo letu kwa ujumla la Malindi. Yaliyozungumzwa hapa yanatakiwa kufanyiwa kazi wahamasishe vijana wao yale yaliyozungumzwa hapa. Sheikh hapa alizungumza kuhusu vijana, kwa hivyo yale yaliyozungumza kuhusu vijana yanapaswa nao wazee wahamasishe vijana wao katika yale yaliyozungumza ili kuwaongoza. Sheikh alizungumza kwamba vijana uh, ni taifa la kesho. Mimi nasema vijana ni taifa la sasa hivi na kesho, ambapo watapokuwa wazee, kwa sababu wao sasa hivi wanajifunza. Watakapokuwa wazee, wao watatakiwa kuwafunza watoto wao. Kwa hivyo yale yaliyozungumzwa hapa yanapaswa vijana sasa wafanye kazi. Kwa hiyo ningeomba tu wazee kwamba wahamasishe kwenye shughuli kama hii vijana wao waje. Sheikh Awaz Salim akizungumza kwa niaba ya wazee wa mwembe tanga ametoa wito kwa wazee wa eneo hilo kujitoa kwa ajili ya kuunga mkono vijana kuweza kufanya maendeleo katika jamii. O, kuyaenzi maulidi kama haya ni wazee kuwapa nguvu vijana, kwa sababu ukitizama hapa sasa hivi vijana ni wengi tupo, lakini je, wazazi wao wapo? Wazazi wengi hawapo. Kwa hiyo ili tupate nguvu na tupate mwamko mzuri, wazee waweze kushirikiana na vijana hawa, wazazi wao na ndugu zao na watoto waje katika sehemu kama hii ili kuikuza jamii katika mwamko mzuri wa Kiislamu. Nikiripoti kutoka viwanja vya Mapembeani, jina langu ni Abdul Hamid Mjawir, Tifu TV. Naam, asante sana mwandishi wetu kwa habari hiyo. Na kwa taarifa hiyo ndiyo ambayo imekamilisha habari zetu za siku nzima leo, na kabla kuwamalizia kuwasomea taarifa hii ya habari, wapatie na muktasari wake. Wazazi na walezi wametakiwa kutowavisha watoto wao vitu vya thamani katika kipindi cha sikukuu. Waislamu wenye uwezo wametakiwa kuchinja katika sikukuu ya Idil Haji. Na huu ndio mwisho wa kusomea taarifa hii ya habari kutoka hapa Tifu TV. Ulikuwa nami msomaji wako Fatia Haji, na nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi vyetu vinavyoendelea, na nawatakia Idil Mubaraka.